Недаром христианство имеет уникальное средство, которого нет в других религиях. Обратить внимание, мы имеем в своих руках уникальное средство, которого нет в других религиях. какое это средство? Искреннее покаяние. Покаяние, как вода, смывает грехи, в которых мы искренне каемся. И никаких мытарств по этим грехам не будет. Кто хочет избавиться, надо смывать, пока не поздно. Но мытарство – это образное, конечно, слово э, такое, да. Но страдание – это речь о чем идет? О страдании за те неправды, особенно в отношении к людям. Вы знаете, по-моему, самый страшный грех, который мы делаем, это когда мы по отношению к людям поступаем неправедно когда мы бежаем людей, оскорбляем людей, обманываем людей. Избави Бог, слушайте. Одно дело грех, который человек творит сам, так сказать, ну, с собой. Но когда мы другого человека, вот это может очень долго мучить. А учтите, что смерть – это просто только, это только пограничный пункт. Не меняется же сознание это, а напротив, там только открывается, оказывается, во всей очевидности – что мы сделали здесь, только открывается. Они а так думали, смерть и все прошло. Как себя успокаивают атеисты. Умер и все. Тю-тю, меня нет. Потому и говорят, что Бог, Бога нет. Вот как раз Бог ты и тут ты встретишься с Богом. Вот в чем дело. Поэтому действительно посмертные страдания, конечно, будут. Особенно вот за такие, за такие грехи особенно по отношению к ближним людям. Это надо, надо иметь в виду. А то, что слово это ну, не обращайте, это же так, ну как-то надо же назвать. Ну и потом, естественно, и тот факт, о котором сообщает нам житийная литература, святоотеческая, что, оказывается, неизжитые страсти, даже не только неизжитые, я неверно сказал, очень сильные, извините – страсти, в которых мы не каемся, с которыми мы не боремся, они, оказывается, как пишет Антоний Великий, соединяют нас с демонами-мучителями. Поэтому, если мы не боремся, ну, в той степени, в какой можем. Ведь не думайте, что от нас требуется все, победа направо-налево. Да ничего подобного. Мы и побеждаем и побеждаемся. Но вот опасно, если не бороться с этим. Но тот, кто хочет действительно миновать мытарство, тому могу дать рецепт. Что за это будет? Могу рецепт дать. Точный причем, не думайте – что вы думаете, я хочу тайну открыть какую-то? Я бы, конечно, мог бы сыграть и сказать, что тайну. Да, рецепт могу дать. И он несложный. Вы не помните, кто первый в рай вошел? Помните. Какие праведные дела он совершил? Неизвестные едва ли. Как у него руки были? Да говорят, по локоть в крови. И, и, поняли, достойные по делам нашим мы получили. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Вы слышите, что в этих словах «Я там, — говорит он, — никогда не буду. Ты, Господи, помяни меня». Вы слышите, какое глубочайшее осознание своей греховности – искреннейшее раскаяние и то, о чем мы сегодня так говорили, смирение. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Тот, кто сможет смириться вот так, как разбойник, тот также и войдет туда. А как разбойник вошел? «Ныне же будешь со мною в раю». Слышите? «Ныне». А если почитать литературу, 40 дней человек там проходит чего только. А тут ныне, моментально. Слышите, чем спасается человек? Поэтому блажен каждый, кто сможет приобрести вот эту нищету духовную. Хотим избежать мытарств? Все, давайте искать. Как бы приобрести эту нищету духовную? как бы уподобиться этому разбойнику правому, который смирился, осознал, покаялся. Если мы будем такими, то мы тарс избежим. Сомнений никаких нет.